siapa kau siakan Cinta itu butuh pengorbanan Hingga dia begitu kau campakan Kini nikmati semua penyesalan Semua itu hanya tak Itu siapa kecengan direbut ku batur Bongan baheula mane ngadon ini tilu kabur Ngadangu aing jadian jika cacing kapanasan Tong rewat jeng kudu sadar boga banget pas-pasan Sia jeng si eta hirup ngan saukur kitu Dahar di kapengan ngamodal mawa duit cepat awewe wajib dimanja cukup duit kerbalanya tercukup nggak modal tanpa hasil yang asal ngomong ke batur manengges paling bebe akan bela segala rupa-rupa bentuk pengorbanan padahal hidup dasa ukur pinu pamorotan dahar di nasi padang duaan game mumul maya nah ai salahnya betken awewe sia ya. nu hirup nasa sara di bawah balangsa ku model laki nu heureuy ukur ciluk lah bodoh ai nikung nu penting mah ai bahagia salah hati poho sagalana komo bogoh naka awewe urus sasaha bogoh karena nu pengalaman sadunya si daek make ditanya resiko hare ngomong nama dadas padahal hati kerpanas ngadangu jadian na langsung nengar cadar syukur mane mundur tiga lagu namang dana Aing operasi wajah daripada duit tadi belikan karena teng baja kau komo boga niat maneh rek ngegeleng senia mau amat tak bisa kabeng bat dari kusia tapi kalem lur tong babarian kundu ku aing dibere nu siga luna maya randa anak opat nu penting masih nikmat cocok jeung sia nu beungeut na karada sia opa <laughs> opa sarang sahabat